ბოლოტონოვანი 2-20 სიტყვას მეც მოგახსენებთ. ჩვენ ძალიან პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე უნდა აირჩიოს პირი. კანდიდატი გახლავთ ხალბატონი ნინო. და ჩეულებრივ კითხები ნებისმიერი კანდიდატურის მიმართ, როცა ხდება მისი გამწესება ამათო თანამდებობაზე. არსებობს ხოლმე და უმეტეს შემთხვევაში კითხები არსებობს მაშინ, როდესაც ნაკლებად ვიცნობთ ამა თუ იმ პიროვნებას. თუ პიროვნებას კარგად ვიცნობთ, მაშინ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში კითხები აღარ არის ხოლმე, იმიტომ რომ პასუხი მაქვს ან დადებითი, ან უარყოფითი. იმის გამო რომ ვიცნობ. მე ასე ვთქვათ, ჩემთვის საკმაოდ კომფორტული იყო ამ შემთხვევაში, აა არჩევანის გაკეთება, იმიტომ რომ ბევრ კანდიდატს რომლებიც იყვნენ ძალ დასახელებული, მე ვიცნობდი. ზოგს პირადად ვიცნობდი, უმეტესობას ვიცნობდი მათი საქმიანობით და ამიტომ ჩემი მოსაზრებები მქონდა. მე ადრეც თქვი და ახლაც გავიმეორებ, რომ არჩევანი ვინ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი პარლამენტში? ეს ჩემი გასაკეთებელი არ იყო, ეს იყო პრეზიდენტის გასაკეთებელი. ამიტომ მე უდგებოდი საკითხს ასე. არიან თუ არა ამ დასახელებულ კანდიდატთა შორის ის პირები, რომლებსაც მე მათი წარმოდგენის შემთხვევაში დაუჭერდი მხარს. იყვნენ ისეთებიც, რომელსაც ვიცოდი, რომ მხარს არ დაუჭერდი. და ასე უდგებოდი ამას. აი მოკლესიაში, რომელიც მე ჩემთვის შევადგინე. ვისაც მხარს დაუჭერდი მოკლესიაში, ერთ-ერთი გახლდათ ქალბატონი ნინო. შესაბამისად, э, ჩემთვის საკმაოდ მარტივია გადაწყვეტილების მიღება და ქალბატონინოს თაობაზე შემეძლია თქვა, რომ მასთან მქონდა წლების განმავლობაში э, საქმეიანი ურთიერთობა და ეს საქმეიანი ურთიერთობა დაკავშირებული იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ სამართლის საკითხებთან. სხვა, სხვაგვარი ჩვენ ურთიერთობა არ გქონია. არც პოლიტიკური, არც სხვა, ეს იყო სამართლის საკითხებზე სხვადასხვა კანონპროექტებზე შეელობა, სხვადასხვა კონცეფციების განხილვა, მრავალგზის გვიკამათია სხვადასხვა საკითხზე. ზოგჯერ მივსულვარ საერთო აზრამდე, ზოგჯერ ვერ მივსულვარ საერთო აზრამდე, მაგრამ ასე ასე უნდა ხდებოდეს ხოლმე. მე იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ეს თანამშრომლობა გაგრძელდება და გაგრძელდება მიუხედავად იმისა, აი ამაში დარწმუნებული ვარ. კალბატონი ნინოს აირჩევს პარლამენტი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარედ თუ არ აირჩევს. იმიტომ რომ ბევრი რამე გვაქვს ყოველას გასაკეთებელი და ამ საქმის კეთების დროს ყოლა პროფესიონალი. ყოლა ვისაც გული შესტკივა ჩვენ სამშობლოზე არის საჭირო საქმის გასაკეთებლად. კარგი, თამით მე მეც რაღაც